Отак ловится риба, блядь, тут. По два штуки на раз. <laughs> Третього тянуть. Е. покажемо, йобок зараз хуй Да. Дай розсовку, щоб, блять, ми не їбалися. подожди! Давай. Щас. О, так. Диви, диви, що робиться. Бля. Ти, блядь. На все клює. блядь. По зв'язку дві вудочки більше не треба. Задовбали вони, блядь. Всім щось треба. Тьоска вже дзвонить. Я навіть каші не цепляюся.